tarde, amigos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu tô aqui pra fazer slime de cola, amaciante e corante, Mais um corante é opcional, né Lu? Exatamente, vamos fazer cola de isopor e amaciante. Então, a gente bota o suficiente pra dar um slime. Tá bom? Tá bom. Olha só, pessoal, mais ou menos uma colher ou duas. E o amaciante. E a gente... Primeiro corante. Ah, é, né? o corante. A gente vai usar o laranja, parece vermelho. É, que a gente ainda não usou esse corante. Vamos diluir. E depois vamos colocar o amaciante. Tá bom, né, Lu? Tá bom. gente, eu vou pegar com a mão. É, a gente mexeu bastante e ela fica soltando essa alguinha. Aí você tem que pegar com a mão e ficar, e ficar soltando, fazendo com que a slime solta, solte o resto da alguinha. Até ela ficar sequinha. Mas vai puxando, mas já dá pra ver que já deu certo aí, quer ver? Ó, já vai dando super certo. pessoal. Então, então, minha gente, é isso. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê like, se inscrevam no canal. E não se esqueça de comentar se deu certo ou se deu errado, né, Lu? Exatamente, pessoal. Então, tchau e até a próxima.